Добрый день, уважаемые пользователи программы Торксоп. Сегодня мы расскажем вам о нашем мобильном приложении. Его главное преимущество в том, что с его помощью вы сможете легко проверить, как идут дела в магазине из любого места, где есть интернет. Это намного проще и экономнее, чем содержать свой сервер и переходить на терминальную версию программы. Приложение подключится к вашей базе данных, и вы сможете в режиме реального времени следить за работой магазина. Кроме этого, телефон с мобильным приложением может выступать в качестве полноценного рабочего места для ваших продавцов. Это будет незаменимо для маленьких магазинов, где нет места даже для того, чтобы поставить компьютер. Но обо всем по порядку. Итак, что вам нужно для того, чтобы подключить мобильное приложение? Первое. Мобильный телефон на Android 4.0 и выше, или на iOS 10 и выше. Если вы сомневаетесь, какая версия операционной системы установлена у вас, посмотрите в настройках телефона. Подавляющее большинство устройств на Android попадают под эти требования, но в случае с Apple обратите внимание, что модель вашего телефона должна быть не ниже, чем iPhone 4s. Второе. Внешний статический IP-адрес. Так как мобильное приложение работает через интернет, ваш компьютер, на котором находится основная программа, должен быть виден в интернете. Возможно, вы не знали, но большинство провайдеров назначают своим пользователям динамические IP-адреса, которые к тому же могут поменяться при отключении от интернета. Такие IP-адреса называются серыми и в нашем случае не подойдут. Так что перед настройкой мобильного приложения обязательно свяжитесь с провайдером и узнайте, какой IP-адрес у вас. И если он не белый, а серый, узнайте, на каких условиях провайдер предоставляет белый IP-адрес. Подавляющее большинство провайдеров может это сделать. Третье настройка со стороны компьютера и оборудования. Современные компьютеры и роутеры, как правило, обладают системами защиты от подключения незнакомых им программ. Это помогает им защитить ваши данные от злоумышленников. Плохая новость в том, что это может создать некоторые сложности при подключении мобильного приложения. Для того, чтобы подключение прошло без проблем, вам нужно будет открыть в настройках порт, на котором работает мобильное приложение. Стандартный порт, используемый программой 6001 но мы рекомендуем поменять его на другой, в целях безопасности. И ни в коем случае не отключайте брандмалер. Этот вариант может казаться проще, но на деле делает ваш компьютер более уязвимым к различным атакам. Если у вас возникнут сложности с настройкой компьютера или роутера, обратитесь в нашу техническую поддержку, и мы вам с радостью поможем. Скачать само мобильное приложение можно на нашем сайте для Android и в App Store для iOS. Обязательно обратите внимание, что версия приложения для Android должна соответствовать версии программы. Например, если у вас версия программы 479, найдите на сайте приложения той же версии. Его можно найти в разделе «Поддержка пользователей. Обновления». Для iOS будет достаточно скачать последнюю версию приложения с App Store. После того, как приложение установлено на телефон, нужно сделать некоторые приготовления со стороны программы. Перейдем в настройки, параметры, выбираем пользователя, который будет использовать приложение. После активации мобильного приложения здесь появится кнопка «Настроить доступ к мобильному приложению». Ставим чекбокс «Разрешен доступ к мобильному приложению» и ниже выбираем, какие функции будут доступны для пользователя. Например, если вы хотите, чтобы через приложение работал продавец, вы можете ограничить доступ только реализацией и возвратом. Для хозяина имеет смысл дать полный доступ. Проставляем все необходимые чекбоксы и нажимаем «Записать». Это все, что нужно сделать со стороны программы на компьютере. Теперь давайте взглянем, как сделать первоначальные настройки для обеих систем. iOS. Нажимаем на настройки, вводим IP-адрес сервера и порт. Как и упоминалось, порт по умолчанию 6001. Теперь нажимаем на кнопку «Загрузить список баз данных» и выбираем свою. Вводим логин и пароль пользователя, нажимаем «Войти». Android. Для Android процесс почти идентичен. В нижнем правом углу есть кнопка с настройками. В поле IP-адрес вводим внешний IP-адрес, о котором мы говорили выше. В поле запасной IP-адрес можно вписать IP, к которому приложение будет пытаться получить доступ, если основной недоступен. Например, здесь может быть локальный IP или IP, на который вы переходите, когда нет интернета у вашего главного провайдера. Поле можно оставить пустым. В поле «Порт» — порт мобильного приложения. Нажимаем на «Загрузить список баз данных». Если загрузка прошла успешно, значит все в порядке и приложение работает. Ниже нажимаем на «База данных» и выбираем необходимую базу. Вводим логин и пароль. Настройка завершена. Нажимаем «Назад», перед вами появится меню мобильного приложения. Итак, что можно делать в мобильном приложении? Давайте подробнее рассмотрим меню и разберемся, зачем нужен каждый из пунктов. Торговля с выпиской счета. Данный пункт меню несет в себе исключительно информационный характер. Здесь вы можете посмотреть отчет о том, сколько выставлено счетов, сколько отгружено и оплачено, а также на какую сумму. Финансы. Данное окно отображает сумму всех денег в кассе, на расчетном счету, а также общий остаток, итого по каждой из валют. Эти данные берутся из пункта меню «Оплата финансовый документ» в основной программе. Итоги продаж. Данный пункт меню отображает итоги продаж по центрам учета за выбранный день. Отчет, товарный отчет за период, а также отчет по реализованному товару и отчет по кассе за день из основной версии программы. Мобильная операция. Данный режим отображает баланс по мобильным операциям за указанную дату. Здесь же можно создать новый расходный или приходный документ. Также отсюда можно будет сдать выручку, перевести деньги с расчетного счета в кассу или провести инкассацию. Проверка товара. Данный пункт меню позволяет определить количество товара по всей торговой сети. Если просканировать штрих-код в поле ниже при помощи камеры мобильного телефона, в таблице будет видна информация по количеству данного товара в вашей торговой сети. Инвентаризация. Один из самых популярных режимов мобильного приложения – проведение инвентаризации. Он позволяет сэкономить на дорогостоящем терминале сбора данных. Здесь вы сможете выбрать одну из существующих ведомостей, созданных из компьютера, или создать новую. После этого можно будет сканировать товар в ведомость при помощи камеры телефона. Результаты будут сразу же заноситься в ведомость в вашей базе данных на компьютере. Состояние торговой сети. Данный меню отображает состояние вашей торговой сети. Здесь можно увидеть количество товаров на складе, сумму их себестоимости, сумму в ценах по прайсу, сумму скидок и ожидаемую прибыль. Если нажать на кнопку по центрам учета, вы увидите ту же самую информацию, но по отдельным центрам учета. Фотографирование товара. С помощью данного пункта меню есть возможность обновлять и добавлять фотографию товара. По нажатию на кнопку «Сканировать» вы можете просканировать штрих-код товара, для которого нужно сделать фото. После этого фото можно будет выбрать из галереи устройства или сфотографировать на камеру. Реализация. С помощью данного пункта меню есть возможность осуществить реализацию товара как именованному клиенту, так и неименованному. Этот режим, аналогичный режиму в программе, позволяет продать товар. Товар можно найти по штрих-коду, артикулу или выбрать со склада. Также есть возможность добавить клиента, которому продан товар. Этот режим позволяет превратить мобильное приложение в полноценное рабочее место. Например, если ваши продавцы-консультант работают в торговом зале, а не за прилавком, или если у вас нет возможности установить компьютер в магазине. Наличие размеров. С помощью данного пункта меню есть возможность в любой момент времени узнать наличие размерного ряда по каждому центру учета. Это позволит избежать отсутствия важных позиций на складе и пересорта при заказе товара. Внутреннее перемещение. Этот режим позволяет проводить внутреннее перемещение между магазинами. Тут вы можете указать, какой товар, в каком количестве и на какой центр учета передается, а также дату его прибытия. Списание. При помощи режима списания у вас есть возможность списывать товары из основной базы данных. Тут все просто. Выбираем причину списания, сканируем товар или выбираем со склада. При необходимости указываем дату. После этого нажимаем «Списать товар». Приход товара. Мобильное приложение позволяет проводить приходование товара. Так же, как и в основной программе, вы создаете новый документ прихода, после чего можно будет сканировать товар по штрих-коду или артикулу. Если вы просканируете штрих-код товара, которого еще никогда не было в программе, есть возможность добавить новый. Также из режима «Приход» вы можете открыть реестр приходных накладных. Неопознанная оплата. Этот режим по функционалу напоминает мобильные операции. Если на ваш счет поступают деньги, переведенные, например, с помощью платежного терминала, не всегда есть возможность идентифицировать отправителя. В данном окне будут отображаться все неопознанные оплаты. Также отсюда можно внести и новую оплату. Состояние склада. Данный режим будет незаменим, когда срочно нужно посмотреть наличие товара на складе. Для этого можно искать нужную позицию, перемещаясь по дереву видов или воспользовавшись строкой поиска. Сотрудники. Здесь вы можете отследить время прихода на работу ваших сотрудников. Для того, чтобы была возможность отслеживать наличие сотрудников на рабочем месте, необходимо установить в шапке режима время прихода. После этого вам будут видны сотрудники, которые запустили программу или просканировали бейдж во время прихода. Это зависит от настроек пользователя. Учет оборудования. Данный пункт меню предназначен для того, чтобы назначить инвентарные номера оборудованию и с легкостью вести учет всего оборудования в вашей торговой сети. С помощью этого пункта меню можно провести анализ стоимости всего оборудования, которым вы владеете. Для этого нужно заполнить карточки оборудования, сфотографировать, а потом в случае необходимости распечатать и расклеить инвентарные номера на каждую единицу. Анализ периода. Данный пункт меню несет в себе исключительно информационный характер. После выбора периода и центра учета вы можете посмотреть информацию по таким параметрам, как валовый доход, товарная прибыль, затраты, прибыль и рентабельность, прием и выдача заказов. В этом режиме вы можете принимать и выдавать заказы. Он соответствует режиму заказ клиента на изделие в основной программе. Здесь также есть возможность принимать заказы от клиентов и выдавать уже готовые. Возврат товара. С помощью этого пункта меню можно провести возврат товара от клиента. Возврат можно сделать как по чеку, так и выбрав из списка реализаций по товару. Также, если просканировать дисконтную карту клиента, можно выбрать для возврата одну из его покупок. Регистрация рабочего дня сотрудника. Если у вас активирована дополнительная опция «Расчет зарплаты», то из этого пункта меню сотрудники могут регистрировать свой приход, вводя номер бейджа. Также есть возможность прикреплять фото сотрудника к факту регистрации рабочего времени. То есть для того, чтобы регистрация рабочего времени началась, нужно будет сделать фото. Например, сфотографировать себя на фоне рабочего места. Реестр приходных накладных. Из этого пункта меню есть возможность просматривать список приходных накладных по определенной дате, а также их состав. Это все режимы, которые доступны в мобильном приложении. Как видите, его можно использовать в качестве полноценного рабочего места для продавца, либо мощного и удобного инструмента для контроля своего бизнеса. Более подробную информацию о его настройке и нюансах работы режимов вы можете найти по ссылке в описании. А наш видеоурок подходит к концу. Если урок был для вас полезен, ставьте лайк. Если только изучаете работу Starksoft или же хотите углубить свои знания, подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных уроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаю вам удачных продаж вместе с Торгсов.